Nicolas Garnier, GSF Pôle Santé, chef d'équipe en alternance. Timothée Dagnotti, je suis à l'agence d'Éculier, GSF Mercure. Je m'appelle Coraline Huger, j'ai réalisé mon année de BTS et mes en alternance dans l'entreprise GSF Régalement. Moi c'est Louis-Marie Lebellec, j'ai fait un BTS métier des services à l'environnement euh, à Bruges, à côté de Rennes. Je suis euh, Thibault Leguet, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Métiers des services à l'environnement. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes euh, en BTS MSE, les métiers de l'environnement. Et il y a trois grands objectifs. Trouver les nouveaux talents de demain pour le groupe, de trouver également des sources d'innovation euh, pour le GSF de demain, et puis faire du réseau avec les écoles, les écoles spécialisées dans les métiers de la propreté en France. Smart GSF, donc c'est une application qui a été euh, façonnée à la culture de GSF. L'idée euh, globale de, l'application, c'était de fluidifier euh, les, contacts entre GSF et ses clients. Donc c'était mettre à disposition du client des, fiches techniques de la méthode, des fiches techniques des produits utilisés, lui expliquer ce qui se passait sur son chantier. Notre projet consiste à comparer différents procédés de purification de l'air contre le gaz formaldéhyde, donc qui est un gaz cancérigène qu'on trouve dans toutes les habitations et euh, également faire un prolongement d'études euh, pour notre entreprise, donc GSF. La réalisation d'un protocole euh, d'échauffement qu'on mettrait en place avant la prise de poste. Donc le but, ce serait de, s'échauffer tous les jours 5 minutes avant de travailler, histoire de limiter les troubles musculo-squelettiques. Diminuer aussi donc, les accidents de travail, les maladies professionnelles. En discutant avec des salariés, je me suis rendu compte des problèmes liés à la répétitivité des gestes. tels que les poignets, tout ce qui est tendinite, syndrome du canal carpien aussi, Participer à ce concours, euh, ça a été beaucoup de nouvelles choses, euh, nouvelles compétences notamment. Mettre en place des partenariats, ça a été euh, créer un produit qu'il faut ensuite rendre aux clients avec toujours cette, cette idée derrière de, de, rendre la chose fonctionnelle, utilisable, vraiment pratique utilisable sur le terrain. On grandit avec le BTS, on grandit avec les tremplins GSF en expérience, de la solidité, du charisme et on peut être euh, vraiment allé vers l'insertion professionnelle sur le marché du travail. La première fois que j'ai entendu parler de GSF, c'était euh, lors de la visite de Serge Lunardelli. Et grâce au tremplin, j'ai pu comprendre euh, comment fonctionne cette entreprise, ses, ses démarches et ses objectifs. Nos deux ans d'expérience chez GSF nous ont apporté surtout l'aspect professionnel du nettoyage et également aussi euh, le contact humain. Euh, GSF est une entreprise euh, qui ne laisse personne de côté, donc également les apprentis. On est très bien suivi par nos tuteurs. Rien que le projet Tremplin nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pu jamais rencontrer. Même en continuant chez GSF, il y a des personnes qui font 25 ans de carrière et qui ne rencontrent pas ces grands dirigeants et également ne visitent pas le siège. faut reconnaître dans la salle, il a soufflé une véritable moment de jeunesse où globalement on trouve des jeunes qui rentrent dans une entreprise, qui ont un premier projet. Il a été super intéressant de pouvoir poser des questions, euh, découvrir le, thème majeur, fondateur de leur dossier. Et puis en finalité, il a fallu se prononcer sur une notation. On a essayé d'être le plus juste possible par rapport au travail fourni, par rapport à l'idée. C'est pour moi une euh, très très belle histoire parce qu'elle a commencé en 2012 et je dans toutes les écoles préparant au BTS, MSE et BTS EN, environnement nucléaire, ce qui me permet de côtoyer à la fois des futurs talents, peut-être demain de GSF, mais également les professeurs et de voir leur implication quant à l'animation des projets. Ce que je peux espérer demain, c'est qu'il y a encore plus d'équipes qui concourent, parce qu'au travers de ces équipes naissent des projets. Le projet en lui-même va nous permettre peut-être de développer telle ou telle action, tel ou tel euh, process au sein du groupe, et c'est surtout de voir les jeunes se fédérer autour d'un projet, autour d'une action et d'apprendre à travailler ensemble.